We have whole campaigns set up. Tenemos campañas enormes. Hemos organizado campañas. Para luchar contra el cáncer. Fight diabetes. Para luchar contra la diabetes. Fight multiple sclerosis. Esclerosis múltiple. Fight Alzheimer. Alzheimer. Anything, everything is a fight. Para todo es una lucha. Some of these fights have been going on for decades. Algunas de estas luchas están en marcha desde hace décadas. We're winning the fight against cancer. Estamos ganando la lucha contra el cáncer. That's why every year the number of cancer patients goes up. Es por eso que el número de pacientes cada año aumenta. Ah, oh, whoa, whoa, whoa. That is because we are so much better in detecting the disease. Ah, sí, esto es porque hemos mejorado a la hora de detectar la enfermedad. I think that most people, when they get cancer and you leave it, yo creo que la mayoría de gente que tiene cáncer y you leave it, you don't do anything. no hacen nada o dejan. And you, and you don't know that they've got cancer. Y no saben que tienen cáncer. I think that for most of those people, at some point you will get the message that there is something wrong. Creo que para la mayoría en algún momento van a recibir el mensaje que hay algo que no está bien. They tend to change from 120 kilos to 40 kilograms. Están intentando cambiar de 120 kilos a 40. Ah, Don't come and tell me that you're now identifying cancers that previously were cancers that you never knew about. No intenten decirme que ahora están pre, eh, preveniendo cánceres, cánceres que antes no se, no se sabía de que existían. What you do identify Lo que estáis identificando ahora is a lot of changes within early changes within tissue that never develop into cancer. Son muchos cambios en el tejido que nunca se desarrollan como cáncer. Cervical cancer, you know, cervical cancer, yeah. Que, cáncer de cervix. Yeah. Cervica, yeah. cervix. Studies have shown that what has now with the modern techniques of detecting cancer Los pues- estudios muestran que las nuevas técnicas de detección de cáncer that 80% of cervical Un 80% se habrían solucionado por sí solos o nunca se habrían convertido en cáncer en este esfuerzo para luchar contra este enemigo enorme, se mata mucho de sí mismo, de uno mismo. In En términos militares se llaman daños colaterales. Matamos con un fuego amistoso. Yeah. Very friendly dead. Una muerte amigable. So there we're not fighting anything. En la medicina natural no estamos luchando contra nada. We're just looking at that one person and see how we can help him to get back into balance. Miramos a la persona y vemos cómo podemos ayudarla a reencontrar el equilibrio. Y esto puede durar algún tiempo. El proceso de sanación natural hay que dar la vuelta y esto puede eh, tardar un tiempo. Here, it's different. Aquí eh, es diferente. In the medical profession, they have a slogan. En la profesión médica hay un eslogan. It is time saves lives. Eh, es hora de salvar vidas. El yeah. tiempo salva vidas. Quick, you got to be there quickly. Rápido, hay que ir, eh, ir rápido. And over the years, they've spent a lot of time, money and energy. Y a lo largo de los años se gasta mucho tiempo eh, y energía in developing the system to get to you as quickly as possible. Para desarrollar un sistema para llegar lo más rápido posible. They're not stupid, you know. No son tontos, ¿verdad? They know that if you leave things, saben que si dejas, it will get las, better. Las cosas van a mejorar. And I'll give you another slogan. Yo os voy a dar otro slogan. Time is money. El dinero, el tiempo es dinero. Ah. Mm. So time, if I am quick, I can make some money. Si soy rápido, puedo ganar dinero. If I'm too slow, si voy demasiado lento, nobody needs me anymore. Ya no me necesitan más. Ya no soy necesario. So we have a quick response. Tenemos una respuesta rápida. For quick results. Para obtener resultados rápidos. Yeah. And that's the only thing that counts. Y esto es lo único que cuenta. For instance, the, the figures on people, number of people that have survived their cancer are rising. Por ejemplo, los, las cifras de personas que han sobrevivido a, a cáncer están aumentando. Thank you, doctor. Thank you. Gracias, doctores, médicos, gracias. They don't tell you that The figures are collected after five years of disease. No nos dicen que se hacen los cálculos después de cinco años de tener la enfermedad. And they start counting from the day they diagnose your cancer. Y empiezan a contar desde el día que te diagnosticaron el cáncer. Now, most cancers take 20, 30 or even more years to develop, let alone kill you. La mayoría de cánceres tardan 20 años o más en desarrollarse. So, if we can make the diagnosis even earlier, por tanto, si podemos hacer el diagnóstico más temprano, the, the clock starts ticking. el reloj empieza a, a correr. Gracias. Whatever you do or you don't do, apart from shooting the patient, <laughs> lo que hagas o lo que no hagas, aparte de matar al paciente, they will survive five years. van a sobrevivir cinco años with their cancer. con el cáncer. Yeah. Now, <clears throat> I became aware of this on this small island. Fui consciente de ello en esta pequeña isla. Tenía una paciente que estaba en, su, sus 30, final de los 30 años de edad. On the, on the medical books, she survived cancer Según los libros de medicina, había sobrevivido a tres cánceres. That's very good for the statistics, I might add. Esto es muy bueno para las estadísticas. But the truth was that she'd lived for over 20 years with cancer. Pero la verdad era que había vivido durante más de 20 años con cáncer. With treatment, with feeling bad, with not being con able to live a normal life. no encontrándose bien, no pudiendo hacer una vida normal. if you're going to come and tell me that somebody has overcome cancer, si vienes y me cuentas que alguien ha, ha superado un cáncer, then show me somebody who has died, has finished his life, muéstrame a alguien que ha muerto, que ha terminado su vida, who has had at some period in their life had a definite cancer, que en algún momento de su vida ha tenido definitivamente cáncer. And for the rest, cancer free. Y para el resto de su vida sin cáncer, o sea, superado. That's a person who has survived cancer. Esto es una persona que ha sobrevivido a un cáncer. My first wife had a champagne party in January because she was cancer free. Mi primera es, eh, esposa hizo una, una fiesta con, con cava en enero porque ya había superado el cáncer. Ya Five no years. Tenía. Tardó cinco años. She died on August the 1st of that same year. Murió el primero de agosto de este mismo año. Yeah, but statistics, she's added her name to it. Pero las estadísticas han puesto su nombre. They yeah. they put her name. Well, she added her name and Añadi her claro, yeah. añadieron su nombre como super superviviente de cáncer. Illness, disease is just something unfortunately that happens to you. La enfermedad es algo que desafortunadamente sucede. You're just the poor, unfortunate victim. Eres la pobre víctima mm, desafortunada. We all feel sorry for you. Todos eh, te tenemos pena. And we'll do our best y vamos a hacerlo todo lo que esté en nuestras manos para hacerte sentir mejor. Pagaremos por todo lo que necesites, tú simplemente siéntate. vamos a poner um, barras para que puedas caminar, a, cogerte a la hora de caminar en la habitación. We sí, hay, hay pequeños ascensores en todas partes para ti. y mientras te visitamos y hacemos todo esto por ti, nobody has to think about why you're actually getting ill. Nadie, no hace falta que nadie piense porque estás enferma realmente. Por tanto, está bien. Tú eres la víctima, no, no tienes, no puedes hacer nada contra ello. Dame tu enfermedad a mí, yo te ayudo. And you know what ¿Y sabéis cuál es la mejor parte de este sistema? Todos vosotros me vais a pagar por ello. Happy. <laughs> Here it's totally different. En la medicina natural es totalmente diferente. Remember the Chinese doctor once a year, that's it. Recuerda el doctor chino una vez al año, es suficiente. It's up to you what you do with it. Depende de ti lo que hagas contigo. You look after yourself. Tú te ocupas de ti. You take responsibility for your actions. Te responsabilizas de tus acciones. If it hurts and you don't like it, si duele y no te gusta, do something else. Haz otra cosa. Cambia. No tiene nada que ver con el médico que viene una vez al año. por tanto, en un país libre como este, Tu decisión If you want to achieve your health, it has got to be your choice. Si quieres recuperar tu salud, debes decidir hacerlo. Tomorrow we'll show you why and how. Mañana os contaré por qué y cómo. For now, just be aware of the fact Por that, ahora, sed solamente conscientes that the system that you've been handed, the healthcare system you've been handed, que el sistema de salud que conocéis has been a choice made for you. es una es una elección hecha por vosotros. There is only one right medical system. Hay solo un sistema médico correcto. For you, for me. Para ti, para mí. For the baby, for the elderly gentleman around the corner. Para el bebé, para el anciano que vive en la esquina. All the rest is dangerous. Todo lo demás es peligroso. Primitive. Primitivo. You're taking us back to the Middle Ages. Sí, es algo que ya se utilizaba en la Edad Media. Tal vez me gustan los caballos. <laughs> Todos los otros sistemas son no tienen efectividad. No son científicos. Well, there's a question mark over that. As we've already seen, eh, bueno, eh, um, hay quien se lo pregunta porque ya lo hemos visto. But this afternoon we're going to talk a bit more about the so-called, what I say, so-called science within the medical system. Pero esta tarde vamos a ver más profundamente cómo funciona eh, el bien, el llamado científico sistema médico. And then you can make up your own mind y después podéis decidir as to what you call science or not. a qué llamáis ciencia o no. Homeopathy is the total opposite from allopathy. Homeopatía es totalmente lo contrario a la alopatía. Yeah. So here allopathy we have high concentrations. Here we have extremely low concentrations. Entonces tenemos en la alopatía <clears throat> concentraciones muy altas y en la homeopatía concentraciones muy muy bajas. Nowadays, you can go into a chemist and buy homeopathic remedies. Hoy hoy puedes ir a una farmacia y comprar remedios homeopáticos. It's a new development in homeopathy. Es un nuevo desarrollo en la homeopatía. Just remember, new is much better. Eh, recordar, nuevo es mucho mejor. Because we're getting more clever, you see. Cada vez más listos, claro. The homeopathic remedies that you get now and that you can buy in the chemist are based on complex homeopathy. Los remedios homeopáticos que tú compras ahora en la farmacia están basados en los complejos, en los complejos homeopáticos de antes. What's that? Hahnemann would not know what you're talking about. Dice Hahnemann no entiende de qué estamos hablando ahora. The remedies that you buy contain four or five different remedies los remedios que compramos ahora contienen cuatro o cinco remedios. Y tú compras un remedio para el dolor de cabeza. Dolor de articulaciones. Para dolor de estómago. Para limpiar tu sangre. Para eczema. Y otras cosas. What are you doing? You are fighting symptoms. ¿Qué es lo que estás haciendo? Luchar contra los síntomas. Those remedies are put together to fight a particular symptom. Estos remedios están puestos juntos para luchar un particular un síntoma particular. In homeopathy, traditional homeopathy, there is no remedy for a particular symptom. En la homeopatía tradicional no existe un remedio para un síntoma particular. The remedies are chosen for a person. Los remedios son elegidos para una persona. A person who at this moment in time has got all these signs and signals and symptoms. La persona que, eh, tiene un montón de signos y síntomas en conjunto. So you have 20 people with headaches. Y tú tienes 20 personas con dolor de cabeza. And they all go home with a different remedy. Y cada uno va a su casa con un remedio diferente. I'm sorry, but in that system you cannot pre-prepare and mass produce a remedy against headaches. Claro, en este sistema, sistema tú no puedes producir de forma masiva remedios para un síntoma concreto para todo el mundo. But it sells because it comes from an authority. Pero claro, esto se vende porque viene de una autoridad. And people just want herbs, homeopathy, any kind of treatment to get rid of their symptoms. Pero la gente que ocurre que quiere eh, tomar plantas, eh, hierbas, eh, complementos, homeopatía para liberarse de un síntoma. All of that belongs in the Western medical thinking. Porque todo está relacionado con ese pensamiento de la medicina occidental. You won't get any further because you want to use a herbal remedy or you want to use a painkiller, a painkiller. Claro, no hay diferencia en el fondo. O sea, tú lo que quieres es matar un dolor. O, bueno, eliminar un dolor. You are fighting symptoms. Estás luchando contra un síntoma. You're not changing the disease process. Tú no estás cambiando el proceso de la enfermedad. That's for tomorrow. Eso es para mañana. But I just wanted to hand you that as to see or for you to get an impression of how behind the scenes it all comes down to that same PowerPoint of money, investment, and gaining interest. Bueno, que todo esto es para mañana, pero que más, que nada es que os hagáis una idea de que todo va enfocado a lo mismo, a la industria y al dinero. Medicine, medical system is to help each other, help yourself. La medicina, el sistema médico es para ayudarse entre todos y a nosotros mismos. There is no money in it, there is no riches, in it, there is no profit in it. No hay eh, beneficio, no hay dinero en ello. The Chinese doctor was happy if in the village he could have a place to sleep and they gave him some food. El médico chino está feliz si cuando va al pueblo encuentra un lugar para dormir y tiene comida rica. And essentially that is all we need. Bien, esencialmente esto es todo lo que necesitamos. Si en el fondo si tú haces lo que crees que tienes que hacer y debes hacer, tú estás feliz. Ok. Lunch break. Yeah. Thank you.